frasi della fortuna noccioline seghetto o coltello glitter colla vinilica pennello colla caldo puoi usare una colla glitterata o una colla semplice uguale piega bene il bigliettino e inseriscilo all'interno del guscio